Souffrance. Pourquoi ce charme commence Je suis être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Des embûles, seule dans le métro. Une dernière danse. looking for